Bien, dans cette deuxième partie, euh, on va donner une sorte de préliminaire euh, à la présentation des instabilités dans les plasmas, en expliquant pourquoi justement les tokamaks et pourquoi ITER est, instable. Euh, donc ça nous amène automatiquement à faire un retour pour l'astrophysique, et on y est obligé puisque la grande image qui a permis de vendre le projet ITER au sein du public, c'est le soleil dans une bouteille. Hein. Et effectivement, euh, ça a l'air très séduisant parce que on se dit, euh, effectivement, le Soleil, euh, lui aussi, fait de la fusion avec de l'hydrogène, donc on va mettre le Soleil sur Terre, c'est formidable, quoi. Hein. Bon, et en plus, à l'intérieur du soleil, il y a 15 millions de degrés, vous vous rendez compte, dans un tokamak comme ITER, il y en aura 150 millions de degrés, on fait, on 10 fois plus, on est fortiche, voilà. Donc les gens, ils se disent, on, a un petit peu confiance et on va, confiner tout ça. Puis alors, il y a même un chiffre intéressant, c'est quand on regarde la, puissance radiative émise par le soleil, euh, par unité de surface, je crois que ça doit être 20 mégawatts par mètre carré, eh bien, les, réacteurs euh, nucléaires qui produiront de l'énergie par fusion sera pareil. Donc, euh, je veux dire que euh, si on, est capable de mettre euh, un truc à mac dans une bouteille, euh, d'en faire une bouteille, pourquoi ne pas mettre le soleil dans une bouteille Et là, effectivement, moi je dis que c'est un sujet d'examen de, licence, de, fin d'études ou même, je sais pas, de bac. C'est pas peu compliqué. voilà, le soleil crache tant de watts par mètre carré, il a tel rayon, etc. Euh, mettez une coque autour hein, et refroidissez ça avec des tuyaux, avec de l'eau pressurisée, euh, envoyez cette eau vers les différentes planètes du système solaire, prendre un petit peu de lumière euh, avec des fibres optiques, parce que vous voyez, il y a une chose, c'est qu'on a un problème de surpopulation sur Terre. Hein. donc il y a une solution, ce serait d'aller habiter Mercure, il fait beaucoup trop chaud, donc Mercure est trop chaud, Mars est trop froid, les satellites de Jupiter, euh, je vous raconte pas. Donc avec un truc comme ça, s'il y avait un dieu qui voulait nous filer un coup de main en disant, voilà, moi, vous savez, un, un comme dans les, les contes, quoi, la lampe d'Aladin, hein, vous frottez la lampe en disant, j'aimerais mettre le soleil en bouteille, mais comment euh, Pas de problème, quoi. Et à ce moment-là, effectivement, on met une paroi, mais qui n'est pas très épaisse, qui fait quelques centimètres autour du Soleil, on refroidit ça intensivement, on évacue la chaleur vers toutes les planètes avec des pompes évidemment de taille astronomique, on envoie la lumière un peu partout pour qu'on fasse quand même un petit peu de photosynthèse sympa, et ça marche Seulement, il y a les éruptions solaires. Et les éruptions solaires, regardez, j'ai fait des dessins qui vous le montrent. Là, dans ce dessin, vous avez le soleil euh, dans sa boîte. Et voilà ce qui se donne à la première éruption solaire, parce que ça, je crois que les gens déplacés, ils n'ont pas réalisé, quoi. C'est pas une bonne image. L'image se retourne contre les gens. Je dirais même que je conjecture que normalement, au fil des années, cette image va disparaître, <laughs> parce qu'elle est complètement contre-productive, c'est une catastrophe. Alors, effectivement, il faut expliquer euh, d'où viennent les éruptions solaires. Et les éruptions solaires, c'est pas des raretés, il y en a tout le temps, hein, et ça dégage, quoi. Alors, euh, là, vous avez une image qui représente la structure interne du Soleil. La structure interne du Soleil, d'après ce qu'on croit en savoir, parce que ça reste toujours très spéculatif, très théorique, bon, ben, à, l'intérieur, il y a euh, euh, un certain volume sphérique dans lequel euh, le plasma, parce que le, soleil c'est du plasma, c'est complètement ionisé, il n'y a pas de problème, et à l'intérieur cette sphère tourne encore solide. C'est pas comme un c'est pas comme un cristal, mais il n'y a pas de mouvement, ça, ça, tourne encore solide. Bon, donc à ce moment-là, comme la fusion se produit dans la partie centrale, l'énergie transite de la partie centrale vers l'extérieur et le véhicule de, cette fusion, c'est le rayonnement. Donc ça, c'est une sorte de transport par rayonnement. Ok, transport radiatif. Alors après, vous voyez que euh, près de la surface, vous avez une couche convective. La couche convective, mais il y a des cellules convectives, et cellules convectives, ben, c'est comme ce qui se passe dans une là. Vous savez, quand euh, vous avez le, ring qui tourne comme ça, et même quand l'eau est évaporée, vous avez les petits trous qui vous marquent la, marque de ces petites cheminées ascendantes, comme ça, qui sont ces hautes cellules convectives. Et d'ailleurs, sur les images, vous voyez ici la surface du Soleil, il y a une granulation qu'on appelle les graineries. C'est quand même c'est amusant, c'est, c'est la paella solaire, quoi. Hein, voilà, sauf que ça se mange pas. Et euh, donc euh, vous avez ces granulations, et la taille des, des grains, c'est à peu près la taille de la France. Et dans les parties lumineuses, ça monte et puis autour, ça redescend. Bon, bon, mais ça c'est pas très grave. C'est-à-dire qu'on pourrait considérer, par exemple, que la, la cuisson d'une paella n'est pas une cuisine à risque. Quoi. Quand vous êtes à côté, ça risque pas de vous sauter la figure. Les, les, paella, ne font pas d'éruption. quoi. C'est pas éruptif, sauf si on met des explosifs dedans ou un truc comme ça. Mais tandis que dans le soleil, vous avez ce régime de convection qui est calme, quoi, qui amène la chaleur à la surface, et puis vous avez l'éruption solaire. les éruptions solaires, euh, on ne peut pas dire qu'on soit tout à fait sûr de la façon dont ça fonctionne. Il y a des gens qui ont différentes théories. Je vais vous donner une théorie. Euh, on n'est pas allé voir à l'intérieur. Mais disons que dans cette image, d'ailleurs vous voyez sur cette image, <coughs> vous avez une espèce de tube qui entoure cette espèce de surface de discontinuité entre la partie qui tourne encore solide et la partie qui tourne en rotation différentielle. Cette rotation différentielle, d'ailleurs, je l'illustre sur l'image où vous voyez euh, la rotation du Soleil qui est plus importante au niveau d'Équateur qu'en haut. Bon. Donc revenons à l'intérieur du Soleil, nous avons euh, sur cette surface qu'on appelle la tachocline, un tube de courant. Un tube de courant, c'est simplement un tube de plasma avec des lignes de champ magnétique. Et puis tout ceci est, on pourrait dire, bridé, parce que comme les particules suivent les lignes de champ magnétique, les lignes de champ magnétique se comportent comme des rails. Donc si les rails sont bien stables, euh, les particules, ça va, c'est stable. Mais ce qui se passe, c'est que dans ces tubes magnétiques, vous avez deux forces qui s'opposent. La première, c'est la pression magnétique qui tend justement à confiner ce, plasma, et la seconde, c'est la pression à l'intérieur. Et à ce moment-là, la comparaison que vous pouvez faire, c'est celle avec une chambre, euh, vous pouvez comparer ça à une chambre à air. Vous avez tout d'un coup une hernie qui se forme dans ce tube de, de euh, courant, euh, la densité étant plus faible avec la force d'Archimède, ça monte vers la surface, ce qui fait que non seulement il y a une hernie, vous voyez là, j'ai réalisé une petite animation qui montre euh, cette euh, hernie solaire qui monte vers la surface et puis qui crève la surface. Bon. Et euh, ça vous donne, lorsque ça émerge, ces arches de plasma que vous voyez. Alors là, on montre une photo d'une arche de plasma très spectaculaire et tout le monde, personne ne peut contredire l'idée que le pied plus étroit que le sommet de l'arche. Or, comme euh, ça suit les lignes de champ magnétique, ça veut dire que le champ magnétique est plus intense euh, au niveau des pieds que au niveau euh, supérieur. Or, il y a une chose, c'est lorsque vous avez un champ magnétique divergent, eh c'est typiquement un accélérateur de particules. Parce comme les, particules chargées fuient les autres de, champ magnétique élevé, ben, lorsqu'elles sont émises des endroits où le champ magnétique est fort, elles s'accélèrent et elle s'accélère à des vitesses considérables. Donc euh, dans ces arches de plasma, vous avez les deux pieds de l'arche qui, se comportent comme des, accélérateurs de plasma, qui envoient ces particules qui entrent en collision au sommet. En entrant en collision, l'énergie qu'elles ont accumulée est transformée en énergie thermique. Donc à ce moment-là, non seulement vous avez une chambre à air euh, qui fait une hernie, mais en plus cette hernie chauffe. <laughs> quand vous gonflez une, chambre à de bicyclette, en plus l'air ne va pas s'échauffer, sinon c'est encore pire. Et là, à ce moment-là, le sommet de, l'arche de plasma s'échauffe, et à ce moment-là, ça éclate. Alors on va reprendre la petite séquence qui montre, en partant de la, chambre à air, euh, euh, du tube de plasma qui se trouve près de la tachocline puis tout d'un coup la hernie se forme, la hernie monte, monte vers la surface du plasma, elle émerge, et puis elle crève, et à ce moment-là, en crevant, eh bien, euh, votre arche de plasma, vous l'avez toujours vu sur je ne sais combien de films, se transforme en deux, euh, euh, deux protubérances solaires qui sont elles-mêmes des accélérateurs. Alors, lorsque, comme ceci envoie des particules à grande vitesse, ça explique la forte température de la couronne solaire. La couronne solaire, simplement, c'est l'environnement de plasma qui se trouve autour du Soleil, et euh, cet environnement, il est à un million de degrés, alors que la surface du Soleil n'est qu'à 6000. Donc voilà l'explication. C'est vrai que maintenant on commence à avoir des, on voit des explications timides comme quoi ce sont des petits jets de plasma. Non, non, vous voyez là-dedans, il y a une accélération des particules, et boum, et après ça éclate. Donc euh, l'arche de, plasma se comporte comme un sport qui éclate et qui envoie des particules qui sont très énergétiques. La preuve, c'est que, lorsqu'il y a justement ces éruptions solaires, euh, elles sont assez énergétiques pour franchir le bouclier magnétique et donner les aurores boréales. Hein. Et puis surtout, euh, ma foi, euh, si vous avez un astronaute qui se promène en orbite autour de la Terre et qu'il y a quelque chose comme ça, bien, ça ne lui fait pas de bien. Quoi. Il y a des particules à haute énergie. Et là, c'est très important parce que quand on va passer à, la comparaison, à l'analogie avec les tokamaks, avec ITER, avec ces machines à fusion, eh bien, euh, dans ces instabilités, il y a aussi la création des électrons qu'on découplés, qui sont des électrons à haute énergie. Et les mécanismes sont analogues. Et lorsque je vous fais cette présentation-là, c'est pas mon idée à moi, Jean-Pierre Petit, astrophysicien, qui d'un coup découvre ça. Ça se trouve noir sur blanc dans le rapport de 2007 de l'Académie des sciences, qui fait un audit sur euh, la fusion et ses applications en tant que production d'énergie, audit dirigé par l'Académie des sciences Guy Laval. Vous donc euh, c'est connu, quoi, c'est tout. Alors à ce moment-là, vous avez donc euh, ce système de l'éruption solaire. Et l'éruption solaire, c'est quoi eh bien, le Soleil, c'est un volume qui contient de l'énergie et tous les systèmes physiques essayent d'éjecter l'énergie vers l'extérieur. Et la convection qui se produit dans votre poêle de paella, ça permet à la chaleur qui est en bas de monter en haut. quoi. Et à l'inverse, j'ai fait une grande découverte dans mon bassin que j'ai essayé de chauffer avec une résistance que j'ai mis en surface. Et là, en me baignant dedans, je me suis aperçu que l'eau chaude ne descendait pas. <laughs> Donc vous voyez, c'est quelque chose de fou, c'est que... <coughs> on a une résistance qui plonge de 30 cm, et quand on se plonge dans le bassin à 18, en bas c'est froid. C'est comme dans les lacs de montagne qui sont chauffés en surface, l'eau chaude ne descend pas. Elle descend pas, mais elle monte elle monte, et à ce moment-là, le système est instable et il trouve tous les moyens possibles. Donc vous avez d'abord la convection, vous avez euh, le plasma solaire qui circule comme ça, puis après, comme c'est pas suffisant, ben, vous avez les éruptions solaires. Donc euh, on peut recenser à l'infini tous les, mécanismes euh, aérologiques, euh, tectoniques de plaques, etc., qui représentent ce transport d'énergie. Et on va voir ça dans le, chapitre suivant, qui représente cet effort pour les plasmas d'éjecter les 450 mégajoules qu'ils ont à l'intérieur. C'est tout. <laughs>